dag vir jou en my 'n wêreld honger vir liefde ons verwaarlik opreg en hierdie oomblik 'n vonk ontstaan hier so bloed 'n vlam wat brand onverhoed 'n vuur onblusbaar in my dis die begin van 'n Jesus revolusie in my in jou in elkeen Jesus in alkeen Dit is volbring die liefdesrevolutie Dit het gekom as met een nieuwe dag Vir my, vir jou, vir alkeen Dit is Jesus in alkeen van so sek is En al my vuilheid met die liefde bedek Waar ek staan, dat u my hart van klip met die vlees hart vervang Dat u my leer om te volg waar u lei, het my van sonde bevry Hier vul die geest binne my Dis die begin van die Jesus revolutie In my, in jou, in elkie is 'n ou kind, dit is volbring die liefdesrevolusie. Dit het gekom, 'n splinter nuwe dag vir my, vir jou, vir elkeen. Dis Jesus 'n ou kind. Ek sal nie vrees nie. Ek gee die gees van liefde krag en beheersing. Ek sal nie val nie. Hy is die lamp vir my voete, die lig op my pad. Ek sal nie val nie. Ek is tot alles in staat deur U en my die Jesus wil die see en my en jou en elkeen. Dis Jesus en elkeen. Dit is volbring die liefdesrevolusie. Dit is vir elkeen Dis Jesus in elkeen Nou is die tyd Die wereld in dis ek en jy Ons bring vir amal net Jesus En sy liefde tot sy eer Goeiedag, Wat 'n voorreg om vandag weer saam met jou en saam met die Here daar in jou sitkamer te kuier. Ons wil soos elke ander Sondag vandag weer vir jou die geleentheid gee om 'n offergawe te maak. Jy kan dit doen deur 'n inbetaling of deur van ons Zapper kode gebruik te maak. Verlede week het ons vir julle 'n kort video gewys van hoe kospakkies gepak is vir die inwoners van Woodlane Village hier langs ons kerkgebou. Vandag wys ons vir julle 'n video van hoe die kospakkies uitgedeel is aan 900 dankbare gesinne. Muziek ander mense, so ons hoop dit gaan goed. Dankie vir almal se bydraes, so van hierdie sommer net weer dankie vir elkeen wat deelgeneem het en bygedra het tot hierdie wonderlike projek. Vandag is my kollega PC Pretorius aan die woord en in aansluiting by verlede week se boodskap praat hy vandag met ons oor hoe om die groot misterie van God te deel. Geniet elke oomblik. Goeiemôre julle en baie welkom. Ons hoop jy is nog gemaklik daar waar jy is en baie baie dankie dat jy weer ingeskakel het by Morletta Park Gemeente. Ons is so opgewonde om vanoggend weer met jou die woord te kan deel en dat ons saam kan kerk wees. Kom ons eh, sluit ons oë en dan bid ons saam. Here, dankie dat ons ook hierdie oggend aan U kan opdra. En daar waar ons is, op watter plek dit ook al mag wees, dat ons nou vir U sal vra dat U deur die woord en die Gees sal kom inspreek in ons lewens dat U regtig vir ons sal kom oopbreek. Wat is daar nou vir ons in die toekoms en wat lê daar vir ons in die toekoms? Here, laat ons ook ons plek sal besef in hierdie belangrike tyd. Hierdie tyd van onsekerheid, hierdie tyd van van waar elke dag eintlik 'n nuwe dag is en ons nie noodwendig weet hoe dit in die toekoms gaan lyk nie. Here, laat ons nog steeds sal bly in U. Dat ons nog steeds sal weet U is die een wat die toekoms bepaal. U is al reeds daar en ons wil U daarvoor loof en prys. Here, ek wil bid vir elke persoon wat hier is vanoggend ingeskakel by ons. Daar waar hulle is in hulle huise of waar hulle ook al sit agter 'n rekenaar of 'n skerm, dat ons nog steeds saam kan kerk wees en dat ons nog steeds connected kan wees met mekaar. Here, ons loof en ons prys U dat U ons deur hierdie tyd gevat het en dat dit ook vir ons 'n nuwe perspektief oopkom breek het in ons verhouding met U en hoe ons die wêreld sien en hoe ons redeneer en dink oor oor sekere realiteite. En Here, laat U ook dit sal aanhou doen om ons naby aan U hart te hou, want dit is ons grootste begeerte. Amen. Julle die tyd waarin ons is is 'n is 'n is 'n vreemde tyd. Dit is nuwe grond wat ons breek. Ons weet dat ons die afgelope paar weke al praat oor oor oor wat gaan aan? Wat is in die wêreld aan die gang? Dit voel vir mense so onwerklik. Die afgelope paar weke was ons uh, in 'n situasie waar waar ons nog nooit was in ons generasie en in ons tyd nie. 'n Wêreldpandemie wat wat sommer jou hele realiteit en ons ideologie kom skuif, kom kom skuif het. En nou is ons ook op 'n plek wat ons wat ons nog steeds voel is 'n bietjie vreemd want want wat mag in die toekoms gebeur? Hoe dink ons aan die toekoms? Hoe het jy die afgelope paar weke in jou geloofslewe gegroei? En en hoe het jy nader aan die Here beweeg? Miskien was dit ook 'n tyd vir jou van van sommige frustrasies geweest. Maar vandag kom ons nou ook by die plek wat ons vra hoe lyk dit van hier af vorentoe. Hoe hou God ons nog steeds naby aan hom en en hoe weet ons dat ons nou saam met hom kan vorentoe gaan? Ons weet ook dat in hierdie tyd was almal regtig agter inligting aan. Selfs nou nog is ons agter inligting aan oor wat in die wêreld op aan die gang is. Die wêreld het klein geword en ons probeer ook hoor wat in ander lande aangaan. Ons probeer weet wat is dit? En is dit nie maar 'n menslike ding nie? Ons weet dit is 'n menslike ding hoe ons agter sekere inligting aan is. amper so half om te sê dat hoe wat is dit met die mens dat ons so agter 'n geheim aan is? Dat ons iets soek of iets wil weet wat wat min mense weet of die inligting wat ons kan gaan oordra aan hulle. Daar sit iets aan 'n geheim. Daar sit iets aan 'n misterie, iets aan 'n onbekende. En ons hierdie afgelope paar <laughs> weke het ons is ons baie daarmee gekonfronteer. Maar vandag wil ek met jou gesels oor 'n ander tipe geheim. 'n Ander misterie. 'n Tipe geheim wat Paulus ons van vertel in Kolossense 1. Een van die mooiste teksgedeeltes in die Bybel waar Paulus praat oor die geheimenis van God. En dis seker die grootste geheim wat hy ooit met mense kon deel. Die grootste misterie wat ooit in die wêreldse geskiedenis geopenbaar is. Paulus kom en dan praat hy oor hierdie misterie. Hy praat oor hoe hierdie misterie vir die mensdom oopgebreek is. Hy praat van homself as 'n bedienaar, 'n diakonos van daardie geheim. Hy wil vir die wêreld daarmee bedien. Hy wil dit vir die wêreld leer. So asof Paulus ook vir ons kom leer en kom wys. Ek het iets gekry. Ek het iets ontvang van die Here. 'n Geheimenis ontvang en ek wil dit graag met jou deel. Hy is passievol en opgewonde om hierdie geheim met mense te deel. En ons kry daai geheim wat hy van praat in Kolossense 1 van vers 24 tot 29. As jy jou Bybel daar het of jy het jou foon by jou, wil ek vra dat jy nou daar sal oopmaak. Maar dit sal ook op die skyfie verskyn soos ek lees. Kom ons lees saam uit Kolossense 1 vanaf vers 24. Die opskrif daar is Paulus se diens in belang van die kerk. Ek is nou bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur. Want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. Ek verduur my deel ter wille van sy liggaam, die kerk, waarvan ek 'n bedienaar geword het volgens die opdrag wat God my gegee het om sy woord ten volle aan julle bekend te maak. Hoor daarso die dienaar wat hy van praat. Vers 26: Dit is die geheimenis wat eeue en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is: Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Hom verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer sodat elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Ons elke mens. Daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat hy gee en wat kragtig in my werk. Wat 'n ongelooflike teks wat vir ons so baie leer oor hierdie geheim en hierdie misterie van hoop. Ek wil juis vandag met jou oor hierdie misterie van hoop en van Christus praat omdat ons nog steeds in waters is wat vir ons dalk onbekend is. Omdat ons nog steeds nie noodwendig sal weet wat die toekoms inhou nie. En miskien het jy die afgelope tyd 'n klomp boodskappe gehoor oor hoop. Miskien het jy 'n klomp teksgedeeltes gehoor op baie plekke wat praat van hoop en en en hoe ons hoop kan leef. Miskien voel jy het dalk al te veel gehoor oor hoop in die afgelope paar weke. Maar dit wat ek vandag met jou wil deel, is 'n bietjie anders. Dit is 'n bietjie 'n ander kyk op wat die woord en wat Paulus vir ons leer oor hoop. Hierdie geheim wat hy van praat, hierdie geheimenis is Jesus Christus. Hy skryf baie oor die blydskap in baie van sy briewe. Hy praat van die blydskap wat in ons kan leef want ons het nou hierdie groot geheim ontvang. Hierdie misterie van God. Hy sê ook Paulus dat ons is bestuurders daarvan. Hy gebruik die Griekse woord die oikonomos wat wys vir ons dat hy is die bestuurder van 'n huishouding. Die bestuurder van hierdie geheim. Eintlik ook die bestuurder van hierdie hoop. En dat ons elkeen is eintlik 'n bestuurder daarvan. Nie 'n bestuurder sodat dit ons net vir onsself kan hou nie, maar 'n bestuurder dat ons vir almal kan gee soos wat hulle dit nodig het binne hierdie woord, hierdie Griekse woord en hierdie verduideliking van hom, praat dit ook van dat Paulus vertrou kon geword het met hierdie boodskap. Nie net is hy die bedienaar van hierdie misterie geheim en hoop nie, maar hy kan ook vertrou word om dit te doen. Ietsie amper soos wat die disippels deur Jesus vertrou is om sy groot boodskap die wêreld in te dra. Ons vra vandag vir onsself in hierdie tyd waarin ons is, is ek trustworthy, soos wat dit in die Engels vertaal word, om hierdie bedienaar van hoop te kan wees. Om so 'n goeie bedienaar van hoop te kan wees dat as mense na my luister, as ek met mense praat, dat ek hulle nie nog dieper en dieper in 'n donker gat laat ingaan van wat gaan van die wêreld word, wat gaan van ons word nie. Maar dat ons regtig die kind sal aanleer om 'n trustworthy bedienaar of bestuurder te wees van hierdie hoop. Van hierdie misterie en van hierdie geheim. Paulus is vertrou daarmee. En dis nie die enigste plek wat Paulus daarvan praat nie. Paulus het 'n groot ding gemaak van hierdie geheimenis en ek verstaan dit ook. Want hierdie geheimenis is nie 'n klein geheim nie. Dit is nie 'n geheim wat ons net ligtelik kan opneem nie. Dit is 'n geheim wat Jesus is, die persoon van Jesus Christus. Die een wat as persoon aarde toe gekom het en hier kom leef het. Hierdie geheim deel Paulus met mense en sê hy vir ons watter verantwoordelikheid ons het om dit ook te doen. Ek wil 'n paar verwysings na julle na na na Efesiërs toe ook maak in die teks en en die die skrifgedeelte se verse sal ook op die op die skyfie verskyn. Efesiërs 1 vers 9. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak. Efesiërs 3 vers 3 tot 4. Hy het sy geheimenis deur 'n openbaring aan my bekend gemaak. En as jy dit lees, sal jy 'n begrip kry van my insig in die geheimenis van Christus. Efesiërs 6:19 Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. En dan in Kolossense 2:2 tot 3 dan verwys hy ook daarna. My doel daarmee is dat hulle bemoedig moet word. Hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees en saam strewe na diep en volledige insig sodat hulle God se geheimenis kan ken. Die geheimenis is Christus. En in hom is al die verborgde skatte van wysheid en kennis te vind. Die rykdom van hierdie geheim. Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Hy is ons hoop. Die volle oorvloed van Christus is in julle en bly in julle. Kan in ons bly. Iemand skryf oor hierdie teks een keer dat as God hiervan praat, dan praat hy nie van limited goods nie. Hy gee 'n oorvloed. Hy hou niks terug nie. Hy is ryk in genade. Hy is ryk in sy doksa, in sy glorie. Hy hou dit nie terug nie. Hy gee dit vir almal van ons en Christus het besluit om niks terug te hou aan die kruis nie. Hy het besluit om niks terug te hou sodat ons kan besef en verstaan wat is hierdie hoop wat ons in kan leef. En ek het net nou genoem dat hier 'n ander uitkyk is op daai hoop, want ons moet hard en duidelik vir mekaar ook weer hierdie hoop verduidelik en of ons regtig daarin bly. Paulus sê dat dit is dit waarmee ek die wêreld wil bedien in vers 29. Oral waar hy kom, Hy sê hiervoor sloof ek my af. Ek werk my mors dood. Ek gebruik al my energie om dit te bedien. Om vir mense te laat besef hoe groot hierdie hoop is wat ons eintlik in Christus het. Hy sê daarvoor span ek my in en ek beywer my met die krag wat hy gee en wat kragtig in my werk. Hierdie krag wat hy van praat is soos 'n inspuiting van energie wat God vir hom gee. Hy sê dit is soos om met God se energie te bedien en aanhou te bedien. Die Griekse woord wat hy gebruik is 'n oordrewe vorm van wils, wilskrag. In die Engels sê dit I labor, die energie om hierdie geheimenis aan mense te gee. Hierdie boodskap is die krag waarvan Paulus praat. As hy hier van krag praat, dan praat hy nie van die krag van God of die krag van die Heilige Gees byvoorbeeld nie. Hy praat van die krag om mense se lewens te verander in hoopvolle wesens wat dit in die wêreld indra, lê in die boodskap. Dit lê in die boodskap van die goeie nuus van die evangelie. Die boodskap van die persoon van Jesus Christus. En ek praat nie nou van een of ander goedkoop verandering nie. Ek praat nie van 'n van 'n woord van verandering as ek praat van mense se lewens wat kan verander wat al holrig ry is nie. Ek praat nie van daai klisee change waarvan baie so baie mense praat nie. Ek praat van 'n nuwe betekenis en 'n inspirerende lewensveranderende krag as dit kom by ons verhouding met die Here. As dit kom by ons lewensuitkyk. As dit kom by ons ideologie van hoe ons die wêreld sien. En of ons dit regtig deur die kragvolle boodskap van die evangelie vir mense kan gee en kan bring en kan sien. Glo ons dit nog julle? Glo ons nog regtig dat daai krag kan iemand se lewe so verander as hy daai boodskap hoor? Glo ons nog regtig in daai hoop? Of het ons ook maar saam met die wêreld meegesleer geraak dat ons sê ons hoop en ons sê ons glo in Jesus. Ons sê hy is ons hoop op die heerlikheid. Maar ons leef dit nie regtig in totaliteit uit nie. Ek wil vir julle ook sê dat om daai hoop reg te verstaan, beteken nie dat ons net nou moet uithou sodat hierdie pandemie sal oorwaai nie. Dat ons nie maar moet net sê, "Ag, al wat ons kan doen is aan die Here kan vashou" en kan sê dat hy ons maar deur hierdie tyd moet dra nie. Om daai tipe hoop te snap, beteken dit dat ons vir mense kan verkondig dat hulle selfs binne so 'n tyd van pandemie, binne so 'n tyd van krisis, regtig 'n lewe van oorvloed in Jesus Christus kan lewe. Dat ons nie maar net op sak en as kan gaan sit en kan sê kyk in watter situasie ons ons nou en hoe laat God dit nou toe? Is dit in sy toelaatbare wil? Is dit hoe God nou wil hê ons moet lewe nie? Nee. Ons is die wat daai hoop moet verkondig van om regtig aktief met groot energie, met groot wilskrag en met groot inspirerende bemoediging te sê ons kan hierdie tyd face. Ons kan hierdie tyd vat. Ons kan dit met passie doen, soos Paulus van praat. Paulus het nie in weelde geleef toe hy hierdie geskryf het nie. Hy het nie in weelde geleef toe hy gesê het dat ek kan met passie bedien nie. Hy was op slegte plekke in sy lewe, slegter plekke as wat baie van ons is. Meer gehad om oor te kla as wat baie van ons het om te kla om oor te kla. Ek wil vir julle 'n prentjie wys op die op die skyfie en en en ek wil vir julle met iets deel van my van my bekommernis iets deel van 'n van 'n stukkie ontsteltenis wat dalk in ons tyd mag leef. Miskien is dit dat ons hierdie hoop boodskap al te veel gehoor het en is 'n bietjie afgestomp geraak het vir dit. Miskien is dit dat ons hierdie krag van die geheimenis nie meer in sy volle totaliteit verstaan nie Want ons het gewoond geraak daaraan. Miskien is dit dat dit soos 'n tipe antibiotika is waarvoor jou immuunstelsel 'n bietjie meer weerstandig geraak het. Want glo ons dit nog regtig? Maak dit ons nog opgewonde? Is dit een van die goed wat ons die mees opgewonde maak in ons lewe as ons van hierdie geheimnis, hierdie boodskap van hoop praat, Jesus Christus as persoon? As ons na hierdie prentjie kyk wat nou gaan verskyn, dan wil ek dit met julle deel en dit is 'n survey wat gedoen is deur Christian Swarts. En dit het 220 miljoen responses in 36 86 verskillende lande gevra. Hy het hierdie studie onder daai mense gedoen. Die studie se naam is die Spiritual Development of Christians over time. En kom ons kyk na hierdie grafiek. Die eerste stippellyntjie wat die kleinste stippellyn is, is prayer is an inspiring experience for me. In jaar 1 van waar waar ons 'n Christen is, is dit so by die 95%. Na jaar 20 net 50%. Die soliede lyn op die grafiek The Bible guides my everyday life decisions. Net so onder die 90% in jaar 1, net so bo die na jaar 20 of plus. Die grootste pelyn I experienced the transforming influence faith has in different areas of my life. Hoor daar, I experienced the transforming influence faith has in different areas of my life. So 75% in jaar 1 na net so onder die 60% by jaar 20. Hierdie is 'n ontstellende grafiek as ons kyk na wat met ons as Christene kan gebeur. Dis 'n ontstellende statistiek. As ons besef dit kan gebeur oor tyd en dat ons miskien so klein bietjie afgestomp raak oor transforming influence wat my geloof moet hê oor die Bybel wat ons elke dag se lewensbesluite moet guide oor gebed wat 'n inspiring experience moet wees vir elkeen van ons is dit nog met jou so Is dit nog met jou so dat hierdie drie goed waar is in jou lewe? Dat gebed nog jou lewe verander. Dat die Bybel jou besluite beïnvloed elke dag. En dat jou lewe getransformeer word deur die spiritual transformation wat jy kry deur jou geloof. Is dit nog met my so? Is dit nog met jou so? Of het ons maar so 'n bietjie kerk verveeld geraak? Het ons so 'n bietjie kerk afgestomp geraak? Ek het hierdie boodskap al hoeveel keer gehoor dominee? Ek weet wat jy gaan sê. Ek het dit al gehoor. Dan kom Paulus en hy breek hierdie geheim oop en hy sê hierdie misterie is Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. As ons dan nie afgestomp raak nie, dan wil ek vir jou vra, hoe is dit moontlik dat ons in 'n tyd soos hierdie nie radikaal en aktief hierdie krisis in die oë kan kyk en kan sê ons Jesus is die Here nie. Hy's die Here in my lewe. Hy's die Here van die aarde. Hy's die een wat in beheer bly al verstaan ek dit nie. En ek wil dit nie bevraagteken nie. Want dit wys eintlik net 'n groot stuk van my geestelike onvolwassenheid. En dis waarby ons net nou gaan uitkom. Dit is ook nou die tyd om ons plek om op 'n plek te kom en ons plek op te neem waar ons sê maak nie saak wat die wêreld na my kant toe gooi nie. Ek sal 'n bedienaar van hierdie groot misterie van God bly. Ek sal nie dat hierdie wêreld my insluk en in in negativiteit en in 'n lou warm geloof maak dat ek maar ook net dieselfde as die wêreld redeneer hier oor net met 'n ander sousie oor om te sê maar God sal vir ons voorsien. Kom ons hou net aan hoop dat God die een is wat hierdie krisis en pandemie sal laat verbygaan. Maak nie saak wat my gebeur nie. Die krag van Jesus Christus sal oorwin in my lewe. En laat dit ook so met jou sal wees. Mag ons ook vir mekaar sê dat my geloof sal nie so klein wees dat ek bevraagteken alles nie. Ek weet nie hoekom al hierdie goed gebeur nie en ek het nie al vir jou al die antwoorde hierop nie. Maar ek kan berus daarin. Ek kan berus daar bly daarby dat Jesus my roep om 'n bedienaar te wees van hierdie misterie en van hierdie hoop. En nie net 'n klise hoop wat jy wat jy sommer maar net vir iemand sê nie. 'n Draai van 'n 'n negatiewe uitkyk oor op alles wat gebeur of 'n of 'n bang uitkyk oor, oor alles wat gebeur na 'n passiewe, lewende, verskilmakende, hoopgewende lewe in hierdie tyd. Dit is waartoe Paulus ons roep in hierdie teks en dis wat die woord van God vandag vandag vir ons kom gee. En ek wil sê as jy dit werklik verstaan, as ons dit werklik verstaan en jou daaraan wy, dan kom sê Paulus, hierdie boodskap, hierdie misterie, hierdie geheim kom gee vir jou die krag van God om dit 'n werklikheid in jou lewe te kom maak. Om 'n bedienaar daarvan te wees, om jouself af te sloof daarvoor, om jou hele lewe daaraan te wy. Hy sê in vers 28: "Waarvoor sloof ek my af?" En kom ons kyk na hierdie teks in die, na hierdie teksvers in diepte. 'n Bedienaar van die groot misterie om te predik, sloof hy homself vooraf wat ons met onderrig vertaal om te leer die didaskontes. Hy leer mense, hy predik dit vir hulle in alle moontlike wysheid, die Sofia, die wysheid. Sodat en hoor hoe sê die Engels dit? we may present every man perfect in Christ. Die teleion perfek voor God plaas. Ons vertaal dit met elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Met hierdie oormaat van energie wat God ons gee, kan jy dit ook doen. As ons ons hoop in hierdie geheimenis en hierdie misterie ten volle verstaan, dan kan sy krag so deur jou werk en dat jy net weer vir 'n slag sal besef. Dis nie 'n afgestompte krag nie. Dis 'n krag wat iemand se lewe kan verander. Waar die Heilige Gees iemand se lewe kan kom werklik verander in 'n lewe waar hulle ook so kan redeneer en mense so kan gaan bedien. Julle, dis 'n krag wat regtig die vermoë het om jou denke so te verander dat jy met passie te midde van krisis kan leef. Dat jy met ywer, met opgewondenheid, met 'n nuwe energie kan leef in hierdie tyd. Dat jy opgeruimd en vrolik kan wees en die Here kan dien en loof en prys soos wat Paulus gedoen het te midde van baie slegte omstandighede. En dat ons nie net sal terugsit en sal sê nou is die tyd wat hierdie man net moet verbykom sodat ek kan aangaan met my lewe nie. Maar dat jy sal besef jy word nou geroep om juis spesifiek 'n groter verskil te maak in hierdie tyd. Met groter vrymoedigheid en passie en opgewondenheid hierdie boodskap te bedien. Dat mense daai lig in jou lewe sal sien, dat hulle sal besef hierdie persoon het iets anders. Almal is negatief en kla oor kwarantyne en kla oor selfisolasie en weet nie wat om met hulle self te doen nie. Jy as gelowige, bly bly moedig in daai tyd. Jy bly bly moedigend in daai tyd teenoor ander mense. En dat as mense met jou te doen gehad het en hulle stap daarvan af weg, dat hulle kan agterkom, "Wow, hierdie persoon redeneer anders hieroor." Iets is anders in hierdie persoon se lewe. Hulle leef nie afgestompte hoop nie. Hulle leef 'n lewende hoop, 'n transformerende hoop. En daai grafiek wat ons net nou gewys het, mag dit so wees vir ons en vir ons gemeente dat daai grafiek andersom sal wees. Dat as ons by jaar 1 begin, laat dit hoog sal wees maar dat as ons by jaar 20 kom, dit nog hoër sal wees. Is dit nie veronderstel hoe dit moet wees met daai grafiek nie? Is ons nie veronderstel as ons na 'n dieper betekenis en na 'n dieper volwassenheid in Christus groei, nog nader en nader aan hom moet kom nie? nog meer moet glo dat die Bybel my lewe kan my lewensbesluite elke nag kan bepaal om nog meer te glo dat as ek in gebedstyd ingaan en voor die Here gaan sit en met hom praat dat dit regtig 'n transformerende ervaring in my lewe is. Dat die Here werklik met my praat en dat ek opgewonde is daaroor. Mag dit so wees dat daai transformerende krag in ons volwassenheid wys. En hoe langer ons hierdie pad saam met die Here stap, hoe meer sal ons vir mense hierdie misterie van hoop kan verduidelik. Hoe meer sal ons vir mense kan sê watter transformerende krag dit in 'n lewe in hulle lewe kan hê. Dit is volgens my geestelike volwassenheid. Dit is volgens my om perfek voor Christus gesit te geplaas te word. Nie omdat ek perfek is nie, maar omdat ek 'n paar goed beter verstaan as dit kom by geestelike volwassenheid in Jesus Christus. Daai geestelike volwassenheid wat uitloop en wat uitspruit in 'n passievolle lewendige verhouding. Mag dit so met jou wees en mag ons in hierdie toekomstyd wat ons miskien nog baie onseker oor is, juis met groot vrymoedigheid, blymoedigheid en met opgewondenheid Christus se hoop in die wêreld leef. Amen. Here, dankie vir u woord en dat ons daarin kan bly en kan wees, dat ons in u kan bly en in u kan wees. Here, dankie vir 'n kort gedeeltetjie soos Kolossense 1 vers 24 tot 29, maar wat kort is, maar met wat soveel krag het om ons lewe te kom verander. Here, as ons weer na hierdie teks gaan kyk en ons gaan lees hierdie woorde en ons lê dit uit in diepte vir onsself, dan kom ons agter wat U vir ons probeer sê oor hierdie groot hoop en hierdie groot misterie wie U is. Here ook die groot hoop wat dit vir ons bring. En dat ons in hierdie tyd nie lou warm vir U sal wees nie. Dat ons nie maar net dieselfde sal redeneer deur hierdie tyd van krisis en pandemie nie. Maar Here, laat ons tot 'n die dieper vlak van dieper betekenis en van 'n groter oorgawe in U beweeg. Heilige Gees, ons vra dat U ons nou so sal kom vul. Dat ons nie maar net sal aangaan in hierdie wêreld nie. Laat ons nie maar net 'n mediocre geloofslewe sal leef nie. Maar Here, laat dit een sal wees van passie. Dat as ons in ons lewe en in ons sfeer van invloed rondbeweeg of dit nou met mense is waarmee ons kontak kom en of dit nou met, net, net elektronies is, Here. Dat mense daai passie in ons lewe sal kan sien. Heilige Gees, ons bid nou vir daai passie oor ons gemeente. Ons bid dit oor ons gemeenskap. En ons vra dat U Morletta Park gemeente en en al die ander gemeentes rondom ons so sal seën dat lidmate sal besef wat is dit om hierdie passie te leef. Dankie Here dat ons dit van U kan vra en dat U bemoeienis maak met ons as klein nuttige mense en dat U vir ons luister. Here, ons vra dit in u kragtige woord en in u kragtige naam. Amen. Ek wil jou ook met hierdie woorde uitstuur en ek wil jou daarmee seën en gaan leef met hierdie seën van die Here ook in hierdie volgende paar dae en in hierdie toekoms. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly daar waar julle gaan. Baie dankie. Ons sien julle volgende keer.